vou morrer de novo. Já morri. Já eu, eu vou. Tava fazendo negócio. Ou então a gente. É que a internet tá ruim aqui, aí não deu pra gravar hoje tá ao vivo, tá pessoal? Mas então a gente vai tentar fazer um vídeo normal. ué? não não tá? Então a gente vai fazer um vídeo arrastando de novo. Então a gente vai fazer um vídeo tranquilo pra quem mais. um é aí. Tá? A qualidade do vídeo. Deixa eu a palavra do lado Ela é boa. Nossa, pessoal, é muito feio já. Vem, velho. Não vou sair daqui agora, não. Ah, não, eu acho que tá me entendendo. Vai usar aquele negócio lá que não deve fazer a live, tem que tentar. Tem que deitar, né? O que não deita não avista, né? porque não avista não deita. Quando vai ao vivo vai começar, né, pessoal? Contem comigo depois. Vai começar, pessoal. Vai começar, pessoal. O evento ao vivo vai começar, vai começar. O evento ao vivo vai começar, pessoal. Eu não conseguindo entrar mais. Eu não conseguindo entrar mais. Pessoal, parece que todos os servers do evento ao vivo estão lotados. E caso você que não conseguiu, não conseguiu entrar no jogo, no modo, então você vai estar assistindo minha live. Minha live não, meu vídeo. Eita, pega, que bala foi essa? Vem, vem, vem. Nem, nem vi como essa bala foi, tá? analítico, dois. Mais uma bala. O evento vivo vai começar, pessoal. Dois minutos, dois minutos. Falta dois minutos, pessoal. vai começar o evento ao vivo. Vai começar, vai começar. Vai começar o evento ao vivo, pessoal. Já tem um Midas aqui. Uhul, vai começar, vai começar. Quem tá ansioso, dança. Quem tá ansioso, dança. Uhul. Todo mundo tá descendo. Tô escutando? É o, é o rádio do Midas. Uhul! Oi, Daniel. lados, vai. Pessoal, 50 segundos. Peraí, bora ficar perto da escotilha pra ver se sai alguma coisa, pessoal. A escotilha tá vazando mais água, todas as escotilhas estão vazando mais água. Olha a tempestade! Ela tá mudando. Ah, não, é isso mesmo. Vocês estão escutando? O Midas tá falando no rádio. O Midas tá falando no rádio. Eu atrás de você, Daniel. Três, dois, um. Evento Metal Vivo começando! Escotilha, escotilha! O menino tá falando no rádio. Eita, tá pega. como a máquina do Mita vai vir pra cá com tanta construção. Ai meu Deus, cadê, cadê? Tá vazando, olha a escotilha, tá vazando roxo ali. Ali, uma escotilha ali, ó. Aqui, ó. Tá fazendo um item roxo. Aqui. Tá tremendo. Eita, pega. O <laughs> que que tá acontecendo? A escotilha, todas as escotilhas estão, estão se abrindo. E elas é estão todas estão soltando foguete. A ah, outra tá ali, outra ah, tá ali. É, aí vai a máquina do... Aí talvez ele vai coisar uma, uma coisa que eu não sei. Olha! Olha! Olha, fica olhando, fica olhando! A tempestade! A atividade tá, tá, tá virando furacão! Eita, pega! Tá chovendo! Ah! Eita! Ah não, mentira! Eita, olha o círculo da emergência! A máquina do Midas! Nossa, a máquina do medo tem bombardeiro estelar tá aqui. Não dá pra achar, não dá pra se mexer aqui. Olha a máquina do medo, todas tubo. tubos. Pessoal, olha a máquina do Midas. Nossa. Também foi entrar num tubo. Eita! Eita, pega! tô dentro do tubo! Ela tá opa! Eita! é olha! Eita! A energia tá passando bem de mim! Vai explodir no 3. 1, 2. Três. Eita! Eu fui parar na, na sala do Midas. Eu fui parar na sala do Midas. Eu saí. Uh! Então, pega pessoal. Olha aí. núcleo de energia explodiu e destruiu a agência. Uh! Eita! O núcleo tá em todos os negócios! Eita, que lindo! Isso é muito lindo! Eu tô dentro do núcleo! Eita, do céu! Eita, pega uma passar outra metade! Meu Deus, olha onde que eu tô! Eu sou a mais alta! Agora eu tô descendo. Eu vou entrar nesse núcleo. O que que aconteceu? Olha o lago! Ela vai baixar, calma, calma. Eu acho que ela vai baixar, eu acho. Eita! Eita! Eita! Ela baixou, baixou, tá baixando. Eita, o que que tá acontecendo? Eu também! coisas não estão estáveis por aqui. Nós estamos... É, é, Janice, Janice, é, ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Pera, pera, pera, pera, calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Como assim? Deve estar conectado ao Lua, mas Lope, não tínhamos como prever e agiria desta maneira. onde? O iate do Deadpool! E funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo. As coisas estão começando coisas a se habilitar estão, por aqui. É, não parece que mais do que. Não parece que... Mais o quê? Como é que você... Espera. Espera. Espera, espera. Espera, espera. Você você consegue, me ouvir? Você consegue, você consegue me ouvir? Tô trazendo aí pra vocês, tá, galera? Nossa! Nossa! O Yeti do Deadpool aponta! O tsunami! Não cobriu a agência, parque... Não, não cobriu a agência. Não cobriu a agência. Esse tsunami não cobriu a agência. Fontes. Bobinas. Olha! O que aconteceu? Acabou? Não pode ter acabado. A escotilha fechou. Não, o mapa não vai ficar assim. O evento não acabou, o tsunami tá andando ainda. Acho que acabou já. Não. O tsunami tá... tá... Eu sei. Pra mim o tsunami tá abrindo, tá, fechando. tá se mexendo, ele tá se mexendo. O tsunami tá liberando mais espaço, eu acho. Pra mim ele tá andando pra trás é. ou pra frente. Constrói, constrói, constrói, vai subir. Será que essa refizona vai ser um tsunami? A tempestade? Faça a sua seleção. Eu vou pegar a desimpulsadora. Olha! Galera, nossa! Peraí, deixa eu ver. Eita! Você bate na safe zone e ela te traz pra fora. Ela tá andando! Tá ela tá andando. Ela tá andando. Ela tá dando 10 de dano. Bosta! Vai consegue nadar nessa assistir Pessoal, eu vou tentar subir lá em cima. Não dá. quebrar esse negócio aqui. Deixa eu subir aqui. Uh. Fica olhando, dá uma foto, dá um 360. Eita! Olha o que é peixe, mano. Olha o que é peixe. Vou tentar subir. Ai! Olha! A Júlia conseguiu a entrada. Morreu. Nossa, pessoal, o que, que é isso? A já foi completamente destruída. Peraí. onde é que eu tô? Ela tá andando, ela tá andando. É eu, eu vou, eu acho. Olha onde eu tô. Olha onde o Daniel tá! Não. Eu vou subir ali. Não, Daniel. Nossa, pessoal. Tá, tá a, a coisa. Uma sentizona é boa, você entendeu? Então, tá fechando a área, vai começar outra coisa. Olha. Talvez o próximo evento seja peixe Deixa ou tubarão. Tá Entra numa partida normal. Voltou os modos, só voltou. Viu, já acabou o evento. Eu vou quero isso aí, um evento bosta do caramba. Voltou só solo, duplo, squad e equipe do mundo, só. Sai aí, pai. Você saiu do evento, não esperou, tá, tá vendo o que aconteceu lá? Hum. Acabou, Bora, bora, bora, bora, bora, Tá pronto. Tá pronto lá pra ver se mudou alguma coisa. Agora bora pra partida pra ver. Pode. Até de água. <gasps> Uh! Vem, tô Eu dei uma olhada. Ela tá fechando, ela tá fechando. Pera! tá fechando. Pera aí, olha o lobby. É o começo da sexta aí, ó. Aperta M. É porque nós tá aqui, nessa né? ilha aqui. Nós tá por aqui, cadê? Numa ilha que não existe nesse mapa. É, antes existia no mapa. não é Vai lá, vai lá, vai lá. Esfrega minha bochecha. Esfrega minha bochecha. Agora ah, o evento é? foi isso, velho. Vai Dá continuação toda, agora. Não vai, pai! Mentira! Não. Bem que você disse, Daniel. A safe zone é, é uma onda agora, tô falando. Aleluia, ela não engoliu o mapa. Aleluia, aleluia. Olha a agência! Agora conseguiu uma mega vitória. Toda tá aberta. Mas tava fechado. Tava fechado no evento, mas tá mais. Ai, tá, né? tá As motoristas estão abertas. Fechou no, no... Fechou no evento e tá no negócio. Não, é o contrário. Não, ela tá aberta. No evento que ela fechou socorro, socorro. Sai do planta comigo, tem lado pra mim. Matei três caras. Um tava com a arma do Midas. A mentira, que raiva. Que dó de agência. Vem cá. Salva na van, Agora tem que ir nessa arma. Para de lutear, vai me salvar. Ah, vou tentar. Poxa, cadê a van? Não tem van e agência é mais. tem mais van em agência, Júlia. Vai lá, Abre o cofre. Não, vai embora e depois ele vem. Abre o cofre. Abre o caravão. Já pintou a Ai meu Deus, galera, vocês viram? Tem como pousar, vocês estão dando quieto. Pessoal do céu. Atenção. Eu não acredito. A gente foi destruída. Droga uma arma, né? Já fala. Você já teve que pressionar coisa com pistola. Thank you. Aliás, a Lutinha não me dropa bala? Não foi. Não foi. Ela desceu do negócio pra me dropar e não dropou bala.